Mwenyekiti Mbowe ametoa kauli hiyo jijini Mwanza wakati wa uzinduzi wa mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kwa chama cha Chadema kitaifa na kwamba wataendelea kuwa chama kikuu cha upinzani nchini kwa kuamini katiba mpya ni hitaji la Watanzania kwa sasa. Nchi yetu inahitaji katiba bora, na maana usidanganywe na yeyote kwamba kuna njia yoyote ya kuondoka katika kuipata katiba bora lazima turidhiane katiba bora, katiba ya nchi yetu, tume huru ya uchaguzi. Tusirudi tena kwenye zile chaguzi za kihuni. Katika viwanja vya furahisha jijini Mwanza, hapo wanachama wa chama cha demokrasia wakishiriki katika mkutano wa hadhara. Aidha, ambao wametumia mkutano huo wa uzinduzi kitaifa kumshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu mikutano ya hadhara vyama vya siasa. Ni mgumu mno wa kumpongeza Madam President Samia, lakini naomba nijivike mabomu na mshukuru huyu mama amefika hatua hii, ni hatua njema. Naye katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amewataka wanachama kuanza mchakato wa kuwania nafasi za uongozi, huku baadhi ya viongozi wa chama hicho wakieleza mikakati walionayo baada ya kuruhusiwa kwa mikutano ya hadhara. Wale wote wenye nia ya kugombea uongozi kwenye serikali za vijiji, kwenye serikali za mitaa, wenye nia ya kugombea udiwani, wenye nia ya kugombea ubunge, waanze kuonyesha nia hizo ndani ya chama kikanuni ulivyo. Kufikia uchaguzi wa serikali za mitaa, tutashughulika mpaka kieleweke. Nasema tumefungwa miaka saba, tumeshindwa kuzungumza kero za wanawake. Tutakwenda kama nyuki wa kundi moja kwenda kuwaeleza wanamwanza na watu wote kwamba katiba mpya ni sasa, na bila katiba mpya nchi hii bado haitaeleweka. Mkutano huo wa uzinduzi wa mikutano ya hadhara kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA umewashirikisha wanachama na viongozi kutoka katika maeneo mbalimbali nchini na umetumika kuadhimisha miaka 30 ya kupata usajili wa kudumu tangu kuanzishwa kwa chama hicho mwaka 1992. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.